бир калыпта кыймыл сейрек кездешет ар нерсе ордунан жылганда ылдамдайт ал жолдун кайсы бир бөлүгүндө жайыраак жылып бир жерде токтоп ылдамдыгын жогорулатып кайра жылып башташы мүмкүн бул бир калыпта эмес кыймыл